bayal ku enah pisan koe gerhaldo langit caang nga rawwangan Iuk-isuk Nukerhanet mo yyen panon poe moncorong ti belah wetan anuinga curcor cair Nanu heran Ka sorenaken tau geret kadenngen nembang barengan hari ringurang tilu kasih cikan matak betah